如何运用神奇之道？神奇之路是一个显化过程，它可以通过将思想和精力集中在积极的结果上来帮助您创造自己想要的生活。您可以按照以下步骤使用神奇之道：设定你的意图。首先，为你想要在生活中表现的东西设定一个明确的意图，这可能是从一份新工作到更健康的关系，再到财务充裕的任何事情。想象，一旦你设定了你的意图。 闭上你的眼睛，想象你自己已经拥有了你想要的东西。想象一下你想要的结果的每一个细节，包括它的感觉、气味和外观。相信，相信你的意图已经成为现实。相信宇宙会在正确的时间，以正确的方式将它带给你。感恩，对你现在所拥有的和你将要得到的表达感激之情。感谢每一步让你更接近你想要的结果。行动。 为你想要的结果去行动，这可以是任何事情，从更新你的简历到参加社交活动，再到与所爱的人共度时光。放手，放下对结果的执着，相信宇宙会在正确的时间以正确的方式带给你。放下任何消极的想法或疑虑，专注于你的意图。按照这些步骤，你就可以用神奇的方式来表达你的愿望，创造你想要的生活。 请记住，显化需要时间和耐心，因此，请坚持这个过程，并相信宇宙正在为您服务。